वाचिंग घमासान का बॉलीवुड मसाला और आज के बॉलीवुड मसाला में हम बात कर रहे हैं पल्लवी कुलकर्णी की जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है और आप इन्हें क्रांति और मुन्ना माइकल जैसी मूवीज में देख चुके हैं अपनी एक्टिंग के बलबूते पर इन्होंने काफी सारी शोहरत कमाई है और ये काफी फेमस भी है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनके कुछ ऐसे फोटोशूट्स जिनमें ये बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है